qahramonlari bor har bir millat o'zini qahramonlari bilan faxrlanishlikka haqli shularni e, safida bo'lishimiz hech yo'q shularni qo'llab quvvatlovida bo'lishimiz hech yo'q shuni boshqalarga ulashib gapirib e, dalolat qilishimiz kerak birodarlar inshaalloh shunda yaxshilar karvonida birga bo'lgan bo'lamiz alloh taolo o'zi hidoyatni bardavom qilsin haq yo'lda yaxshiliklarda xizmat qilishimizni nasib qilsin ozgina dunyo birodarlar ozgina mataun qalil deydi qur'on mataun qalil ozgina maza qilib turamiz xolos dunyoda foydalanib turamiz lekin abadiy jannat abadiy rohat u yoqda u yoqqa ekish kerak ko'proq narsani har xil siyosiy maqsadlar bilan har xil bo'mag'ur e, ishlar bilan hayotni o'tkazib qo'ymaslik kerak jahongir otajonovga o'xshab bechara ey endi domlalarga osilsam obro'yim osharkan deb ekansiz-da jahongir og'a aqlingizni yetirdingizmi abi ne yapıyorsunuz domlalarga osilmang o'zi o'zingizni hayotingizni rasvo qilib bo'ldingiz avlod zurriyodingizni ham quritib yubormang bunaqa qilib jahongir aka abdi basharingiz rasvosi chiqib bo'pti уже ulamolarga til uzatasan qaddingni bil qaddingni bil seni o'sha e, fohishalar fohishalar orzu qilmaydigan siyosiy o'yinlaringga domlalarni aralashtirma yevropada bitta e, porno aktrisa bor ekan siyosatga kiring desa obro'yim tushib ketadi degan ekan <laughs> jahongir sizni obro'yingiz tushib ketdi oldingi obro'yingiz yaxshi edi ya'ni o'zi rasvo obro' edi u ham lekin hozir umuman san domlalarga til tilingni uzatma jahongir bir indamadik ikki indamadik un qolil uchun qilayotgan ishingni qara ozgina dunyo uchun hech kim bir tiyinga olmayaptida ko'rib turibdi hamma o'shanga endi tashlayapsan unga tashlab ko'ryapsan bunga tashlab ko'ryapsan buni nasihat qilib olgin jahongir o'zi e, boshqa suhbatlarimda ham e, o'zingga olarding ilgari shu abror muxtor ali gapirsa xuddi menga gapirayotgandek bo'ladi deb o'ylarding hayolingda o'sha o'sha e, saviyang yaxshi edi o'sha o'sha to'g'ri edi o'sha inson o'ziga olish kerak boshqalarga sakrab yurmaslik kerak ulamolarni qilayotgan ishini milliondan birini qilsang boshing do'ppingni osmonga otasan xullas birodarlar mana shunaqa xayriyalarda birlashaylik inshaalloh e, peshin va asr namozini e, beshariq bilan bu oydada o'qiymiz suhbatlashamiz savol javoblar bo'ladi assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh